Καλησπέρα κύριε Βαμπούρη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ που είμαι στο στέκ της μετάφρασης. Ε, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με κάποιες ε, γενικότερες ερωτήσεις σχετικά με την προσωπική σας σχέση και τη μετάφραση, το πώς προέκυψε η μετάφραση στη ζωή σας. Πώς προέκυψε η μετάφραση στη ζωή μου. Ε, τυχαία. Σπούδαζα φυσική δεν μπορώ να πω ότι είχα ε, ερωτευθεί το αντικείμενο των σπουδών μου και κάποια στιγμή ε, είδε η μητέρα μου μία αγγελία στην ε, Καθημερινή, από ό,τι θυμάμαι, για το πρόγραμμα μεταφραστικών σπουδών που ξεκινούσε το Βρετανικό Συμβούλιο. Και επειδή γνώριζε την μεγάλη αγάπη που έχω για τα αγγλικά, μου είπε δεν πας. Και πήγα. Και από εκεί, από εκεί ξεκίνησαν όλα στην ουσία, γιατί ε, λίγο πριν τελειώσω το τμήμα, ήδη άρχισα να κάνω τι ε, πρώτε μου δουλειέ. Ήταν ένα εντελώ πειραματικό τμήμα τότε ε, και εμεί, βέβαια, τα ελάχιστοι σπουδαστέ τα, τα ε. Αλλά κάποιοι επιζήσαμε, βγήκαμε στην αγορά μετά ε, και λίγο-λίγο, όπω συνήθω έρχονται τα πράγματα, δουλειά με τη δουλειά, ε, βρέθηκα αφενός να δουλεύω ω μεταφραστή και αφετέρου να σκέφτομαι πολύ συχνά ότι υπήρξα πολύ τυχερό που έγινε αυτή η αλλαγή ε, γιατί πραγματικά τη μετάφραση την αγαπώ πολύ. Ε, τι σημαίνει για σας μεταφράζω, τι σας προσφέρει η μετάφραση. Δυστυχώς το τι σημαίνει μεταφράζω ε, ε περνάει από ένα άλλο ερώτημα. Ε, τι μεταφράζω. Ε, δηλαδή όταν μεταφράζω manual δεν μπορώ να πω ότι σημαίνει κάτι. Είναι απλώς μια δουλειά. Όταν μεταφράζω λογοτεχνία, η κόμιξ, η ποιήση, τότε καλύπτει για μένα ε, μια πολύ μεγάλη ανάγκη, ε, την ανάγκη της δημιουργικότητας. Κυρίως λοιπόν ε, η μετάφραση για μένα είναι ένα μέσο για να, να βγάλω λίγο προς τα έξω μια ανάγκη που έχω για δημιουργία, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι θέλω να δημιουργήσω κάτι δικό μου, υπηρετώ το συγγραφέα, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ένα πολύ έντονο δημιουργικό στοιχείο μέσα σε αυτή τη δουλειά που εμένα με εγωιτεύει πολύ. Ποιο είδος προτιμάτε να μεταφράζετε? Ποιο είδος ε, λογοτεχνικό ή γενικώ πιο κειμενικό είδος? Γενικότερα κειμενικό, επειδή έχετε διάφορα είδη στο μεταφραστικό σας. Ε. Ναι, ε, θα πίστευε κανείς ότι επειδή έχω σπουδάσει φυσική θα μου άρεσε να μεταφράζω τεχνικά κείμενα τα καταλαβαίνω τα τεχνικά κείμενα και μπορώ να τα χειριστώ, αλλά δεν με σαγηνεύουν. Και έτσι σιγά σιγά ε, οι δουλειέ που έκανε τεχνικές λιγόστεψαν και ε, ασχολήθηκα κυρίως με την ε, λογοτεχνία και ιδιαίτερα με τη λογοτεχνία του φανταστικού. Επίσης, επειδή έμαθα αγγλικά από πολύ μικρή ηλικία μέσα από τα κόμιξ που μου έφερνε μια σκοτσέζα δασκάλα που είχα, λάτρεψα τα κόμιξ και έτσι μ' αρέσει ακόμα και τώρα να μεταφράζω κόμιξ. Επειδή βέβαια έχω και μια ενασχόληση με τα μεταφραστικά εργαλεία και τις τεχνολογίες της μετάφρασης, μ' αρέσει επίσης να κάνω projects που έχουν να κάνουν με την ε, επιχώρια προσαρμογή ιστότοπων, αλλά και λογισμικού. Αυτά. Επιλέγετε μόνο σας τα κείμενα που μεταφράζετε. Πλέον ναι. Ε, αυτό είναι κάτι που το έχτισα. Ήμουν πάρα πολύ τυχερό, να πω την αλήθεια, γιατί ένα παιδικό μου φίλο με προσέγγισε κάποια στιγμή για να φτιάξουμε μαζί έναν εκδοτικό οίκο τη εκδόση Οξύ. Δεν μπήκα σε αυτό το σχήμα ε, σε ιδιοκτησιακό, α το πούμε έτσι, καθεστώ. Όμω τον βοήθησα πολύ στα πρώτα του βήματα για να φτιάξει διάφορε σειρέ και επιμελήθηκα μια ε, μεγάλη, μακροβιότατη θα έλεγα σειρά λογοτεχνίας του φανταστικού που έτρεξε επί 16 χρόνια και ως κεντρικός επιμελητής αυτής της σειράς ε, είχα και τη δυνατότητα να διαλέγω τους τίτλους και αυτούς πραγματικά ήθελα να τους μεταφράζω εγώ, να τους παίρνω εγώ. Καταλαβαίνω βέβαια ότι αυτό ε, είναι μια ιδανική, ένα ιδανικό σενάριο για να μεταφραστεί. Ε, θέλει λίγο δουλειά για να φτάσει κανείς εκεί, αλλά είναι ωραίο όταν το πετυχαίνεις. Ποιο κείμενο από όσα έχετε μεταφράσει θα λέγατε ότι σας δυσκόλεψε περισσότερο και πού ήταν η δυσκολία. Να ξεκινήσω από κάτι που έχω, έχω διαπιστώσει ότι επειδή κυνηγάω την πρόκληση μεταφραστικά, κάποιες φορές που πήρα βιβλία τα οποία ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερα, με τα μοντέρνα, παραβίαζαν κάποιους κανόνες, έστω και σε εισαγωγικά τους κανόνες της ε, γραμματικής ή της ε, ορθής γραφής κτλ. Αυτά τα βιβλία, όπως για παράδειγμα το «Ζόμπι» της ε, Joyce Carol Oates, αποδείχθηκαν τελικώς πάρα πολύ απλά. Ε, τα βιβλία που με, ένα βιβλίο που με δυσκόλεψε πάρα πολύ ε, και μου πήρε περίπου ένα χρόνο να το τελειώσω ήταν το Haunted του Chuck Polanik. Αυτό είναι ένα βιβλίο με δομή που θυμίζει λίγο τις ιστορίες του Canterbury, με 17 άτομα τα οποία κλείνονται σε ένα χώρο και γράφουν ο καθένας από ένα διήγημα, αλλά και με μια ε, ιστορία που τρέχει ανάμεσα από τα διηγήματα ως συνεκτικός ιστός. Και ήταν η γλώσσα του Πόλανικ τόσο δύσκολη, με τόσο δύσκολο λεξιλόγιο και ταυτόχρονα με πάρα πολλές ε, γραμματικοσυντακτικές ε, οι οποίε βεβαίω δεν οφείλονταν σε μια ανικανότητά του, αλλά κάθε άλλο σε άποψη που είχε για το πώ πρέπει να συντάσει τη γλώσσα του. Ε, και έτσι, ο συνδυασμό αυτού του πολύ απαιτητικού λεξιλογίου αλλά και τη πολύ ιδιαίτερη σύνταξη ε, ήταν, ήταν πραγματικά μια μεγάλη πρόκληση. Το, το δούλεψα και το ξαναδούλεψα με πολλά χέρια και δεν σας κρύβω ότι πολλές φορές το, το κατεβάζω από το ράφι το βιβλίο, τη μετάφραση και διαβάζω αποσπάσματα και ίσως με κάποια αυταρέσκεια, δεν ξέρω, λέω μπράβο, έκανες καλή δουλειά. Από τα κείμενα που μεταφράζετε, τα κειμενικά είδη, έχετε ξεχωρίσει κάποιο σε βαθμό δυσκολίας όχι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να πούμε εύκολα ότι ένα κειμενικό είδος είναι δύσκολο, ενώ ένα άλλο είναι εύκολο. Ε, με κείμενα από συγκεκριμένα είδη, ναι, μπορεί να έχουν πολλές και ιδιαίτερες δυσκολίες αλλά δεν θα, δεν θα έλεγα ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο είδο που είναι πολύ δύσκολο έναντι των άλλων. Τώρα η μετάφραση στο επάγγελμα. Mm Ένα άλλο κεφάλαιο. Είστε ικανοποιημένο σε γενικότερα πλαίσια από τις απολαυές ε, ενός μεταφραστή. Καταρχάς, ε, εδώ πρέπει να διευκρινίσω ότι πλέον το κύριο επάγγελμά μου είναι η εκπαίδευση μεταφραστών και όχι η μετάφραση. Ε, οπότε δεν ξέρω αν είμαι πλέον ο καταλληλότερος άνθρωπος για να απαντήσει αυτό το ερώτημα. Βεβαίως, εδώ και πάρα πολλά χρόνια γίνεται μία συζήτηση τι πάρα πολλά χρόνια. Από τότε που μπήκα εγώ στο επάγγελμα, δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει αυτή η συζήτηση, ότι η μετάφραση είναι υποαμοιβόμενη. Αν κάποιο όμω μπει μέσα στην αγορά και αρχίσει και γνωρίζει μεταφραστέ, θα διαπιστώσει ότι αυτό δεν ισχύει για όλου. Υπάρχουν και μεταφραστέ οι οποίοι αμείβονται μια χαρά. Υπάρχουν μεταφραστέ οι οποίοι έχουν καταφέρει είτε με, ε, πολύ προσωπική δουλειά εδώ στη χώρα, είτε με, ε, δημιουργώντα διασυνδέσει στο εξωτερικό με εταιρείε του εξωτερικού, να έχουν, να έχουν εξασφαλίσει πολύ καλέ αμοιβέ. Οπότε θεωρώ ότι σαφώ είναι αντικειμενικό το σχόλιο περί της ε, γενικώς υποαμοιβόμενη εργασία στη μετάφραση. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και αποτρεπτικό για κάποιον για να μην ασχοληθεί με τη μετάφραση. Νομίζω ότι οι καλοί μεταφραστές σε οποιοδήποτε τομέα με τον καιρό βρίσκουν, καταφέρνουν, φτιάχνουν αν θέλετε τις ευκαιρίες και τις σχέσεις αυτές τις ε, επαγγελματικές μέσα από τις οποίες εξασφαλίζουν καλύτερες αμοιβέ. Ότι χρειάζεται να ανέβουν οι αμοιβέ γενικότερα για όλους μας, ναι, ε, χωρίς ε, δεύτερη κουβέντα. Σχετικά με τις επαγγελματικές συνθήκες, ε, ποιες είναι οι σημαντικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας μεταφραστής κατά τη γνώμη σας? Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα σε ελεύθερους επαγγελματίες και σε εσωτερικούς υπαλλήλους. Για να μην πάμε τώρα και σε άλλε κατηγορίε μεταφραστών που δεν είναι εσωτερικοί υπάλληλοι μεταφραστέ, αλλά κάνουν μεταφράσει ενώ έχουν προσληφθεί για κάτι άλλο ή για μεταφραστέ συναδέλφου οι είναι στην ε, ε, μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών κτλ. κτλ. Χωρίζοντα λοιπόν ε, το επάγγελμα ας πούμε, σε δύο βασικέ κατηγορίε, οι βασικέ ε, δυσκολίε ενό ελεύθερου επαγγελματία είναι σαφέστατα η δημιουργία ενός αξιόπιστου πελατολογίου που είναι κάτι που παίρνει χρόνο. Ε, πάλι με αυτό το τέρας που λέγεται γραφειοκρατία και φορολογία, το οποίο μεταλλάσσεται από χρόνο σε χρόνο και δυστυχώς αποκτά και μεγαλύτερες ε, ε, διαστάσεις. Και σίγουρα το κομμάτι της, της ε, προώθησής του στην, στην αγορά. Πώς δηλαδή κάνω νέες επαφές, πώς δημιουργώ νέες επαγγελματικές σχέσεις, πώς ανοίγομαι στο εξωτερικό που είναι κάτι που πιστεύω ότι κάθε ελεύθερος επαγγελματίας πρέπει να το κάνει. Ε, σε σχέση τώρα με έναν εσωτερικό υπάλληλο μεταφραστή, θα έλεγα ότι τα τελευταία χρόνια αυτή η, ας το πω κομψά, ελαστικότητα που υπάρχει στις ε, εργασιακές σχέσεις έχει επιτρέψει σε πάρα πολλά γραφεία να απασχολούν μεταφραστές με μπλοκάκι και με πολύ χαμηλές ε, αμοιβέ εν είδη μισθού, όταν μάλιστα αυτοί οι μεταφραστέ ε, μπορεί να πληρώνουν ακόμη και το τέβε του ή τον ΟΑΕ τους πλέον από την ίδια του την τσέπη, ενώ αν, ήταν, ε, ε, αν είχαν προσληφθεί μέσω ΙΚΑ δεν θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Βεβαίω το νόμιμο είναι και ηθικό, όπω μα είπε κάποιο, γιατί αυτή είναι μια πρακτική που ε, την εφήρμασε πρώτο το Υπουργείο Πολιτισμού επί Βουλγαράκη, αν θυμάμαι καλά. Και βέβαια αστείευαμε, το νόμιμο δεν είναι ηθικό πάντοτε, αλλά αυτή για μένα είναι μια μεγάλη δυσκολία. Ε, από την άλλη, θεωρώ ότι η μαθητεία, ας το πω σε εισαγωγικά πάλι, ενός μεταφραστή σε ένα μεταφραστικό γραφείο, όχι, όχι επί τη μορφή πρακτικής άσκησης, γι' αυτό το είπα σε εισαγωγικά, αλλά η εργασία επί δύο ή τρία χρόνια σε ένα γραφείο είναι ένα καλό σχολείο και ένα προστάδιο για να βγει κανείς μετά στην αγορά μόνος του. Δηλαδή, η δικιά μου συμβουλή στους ε, σπουδαστές της σχολής μας είναι ακριβώς αυτή. Δουλέψτε αν θέλετε σε ένα γραφείο, αλλά έχετε στο νου σας ότι κάποια στιγμή, δύο-τρία χρόνια, θα πρέπει να κόψετε τον ομφάλιο λόρο και να βγείτε έξω μόνοι σας, ε, γιατί έτσι πραγματικά θα βρείτε και τις αμοιβέ που σας αξίζουν. Ποια είναι η γνώμη σας για το στάτους των μεταφραστών στην Ελλάδα? Και πάλι πρέπει να κάνουμε κάποιες διακρίσεις απαραίτητες. Δηλαδή, τι στάτους έχουν οι μεταφραστές τεχνικής μετάφρασης. Υπάρχουν, <laughs> δεν, δεν τους έχουμε δει πουθενά. Έχετε πάρει κάποιο μάνιο στα χέρια σας που να γράφει μεταφράστηκε από τον τάδε ή την τάδε. Ποτέ. Ε, στην τεχνική μετάφραση, για παράδειγμα, οι μεταφραστές είναι απολύτω αόρατοι. Ε, Επίση δεν έχουν πνευματικά δικαιώματα. Δεν υπάρχει νόμο που να προστατεύει τα πνευματικά δικαιώματα των μεταφραστών στην τεχνική μετάφραση. Επίση δεν έχουμε ακούσει ποτέ για ένα βραβείο ε, τεχνικής μετάφρασης που απονέμεται σε ένα μεταφραστή για το καλύτερο manual, μεταφρασμένο manual ή κάτι τέτοιο. Στη λογοτεχνία από την άλλη, και κάνω αυτή τη διάκριση γιατί μιλάμε για λογοτεχνική και μη λογοτεχνική, δηλαδή τεχνική μετάφραση, ε, στη λογοτεχνία τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν, ε, ε, απολαμβάνουν, θα έλεγα, ένα καλό στάτους, έχουν φήμη, έχουν όνομα, έχουν τιμηθεί με βραβεία, είναι, είναι λίγο διαφορετικά, θα έλεγα, τα πράγματα εκεί. Βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει εμείς να είμαστε ευχαριστημένοι. Δεν μας ενδιαφέρει αν από χίλιους μεταφραστές λογοτεχνίας υπάρχουν πέντε ή δέκα οι οποίοι έχουν τιμηθεί με πλακέτες και βραβεία και κύπελα και έπαθλα κτλ. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το πώς θα μπορέσουμε να, να αναδείξουμε, αν θέλετε, τη σημασία της δουλειάς μας σε όλη την κοινωνία, έτσι ώστε όλη η κοινωνία να αντιλαμβάνεται πόσο σημαντική είναι η δουλειά του μεταφραστή. Θεωρείται απαραίτητη την επιμέλεια σε μια μετάφραση και ποια είναι η σχέση σας με τους επιμελητές των έργων σας. Λοιπόν, απαντώ ένα-ένα γιατί είναι δύο τα ερωτήματα. Απαραίτητη επιμέλεια, ναι. Λοιπόν, θα μπορούσα να σταματήσω εκεί. Ε, Παρ' όλα αυτά, να καταθέσω και μια προσωπική μου εμπειρία, ότι έχουν υπάρξει και βιβλία τα οποία τα μετέφρασα και τα επιμελήθηκα εγώ. Ένα ζευγάρι ανθρώπινα μάτια δεν φτάνει ποτέ. Όσε φορέ και να το δει το κείμενο, ένα άλλο ζευγάρι μάτια θα το δει λίγο διαφορετικά. Οπότε θα έλεγα, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και από τον πελάτη ή τον εκδότη, είναι πολύ καλό να υπάρχει ο επιμελητή. Κάνει πολύ σημαντική δουλειά ο επιμελητή. Τώρα, η σχέση με του επιμελητέ. Νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα εκεί είναι ένα θέμα ιεραρχίας και επικοινωνίας. Δηλαδή, ο επιμελητής, πρέπει να το καταλάβει αυτό ο μεταφραστής, έχει τον τελευταίο λόγο. Από την άλλη, ε, πρέπει να υπάρχει ένας καλός, ένας κοινός κώδικας επικοινωνίας ανάμεσα στον μεταφραστή και στον επιμελητή, ώστε να βεβαιωθούμε ότι μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Άρα, πάντοτε εγώ όταν παραδίδω ένα βιβλίο, επιδιώκω να έχω μία συνάντηση με τον άνθρωπο που θα επιμεληθεί το βιβλίο μου, του εξηγώ πώς έχω κινηθεί μεταφραστικά και του γράφω και ένα σημείωμα με διάφορα πράγματα που θεωρώ ότι θα έπρεπε να, είχε, να έχει υπόψη του πριν ξεκινήσει την επιμέλεια. Λοιπόν, ο μεταφραστής θα μπει μέσα στο κείμενο πολύ πιο βαθιά από ό,τι θα μπει ο επιμελητής. Οπότε, Εκεί θεωρώ ότι έχει και το δικαίωμα να δώσει κάποιες κατευθυντήρες γραμμές στον ε, επιμελητή. Κατά τα λοιπά, ε, τα πάντα πρέπει να λύνονται μετά με συζήτηση αν υπάρχουν ε, μεγάλες διαφωνίες. Ε, σχετικά με τη λογοκρισία, έχουν υπάρξει περιπτώσεις που έχετε νιώσει ότι πρέπει να παρεκκλίνετε ή να αλλάξετε κάτι Ε, θα είμαι άνθρωπο που θα, θα, θα σπάει πάντα τι ερωτήσει σε, σε, δύο κομμάτια. Έτσι. Λοιπόν, άλλο λογοκρισία, άλλο αυτολογοκρισία. Ε, λογοκρισία θα είχαμε αν μία εξωτερική δύναμη ερχόταν να επέμβει στο έργο μας, έτσι. Οπότε αν ένας εκδότη έρθει και πει «Κοίταξε να δει, αυτή η σκηνή είναι πάρα πολύ ε, shocking ή βίαιη ή οτιδήποτε, πρέπει κάπως να την χαμηλώσουμε, να χαμηλώσουμε τους τόνους», αυτό θα ήταν λογοκρισία, δεν μου έχει συμβεί ποτέ. Ε, αυτολογοκρισία είναι όταν μπαίνουμε εμεί στο ρόλο του λογοκριτή, φοβόμαστε ότι μπορεί κάτι που γράφουμε να είναι ακραίο, να χτυπήσει άσχημα στον εκδότη μα και αυτό ίσω να επηρεάσει και τη σχέση μα με τον εκδότη αργότερα κτλ. Και ε, κάνουμε, κάνουμε στην ουσία κάποια παρέμβαση έτσι ώστε να, να χαμηλώσουν πάλι οι εντάσεις. Και τα δύο θα έλεγα είναι μεμπτά ε, και πρέπει να, τα αποφεύγουμε όσο γίνεται. Ε, θυμάμαι βέβαια και μία περίπτωση όπου είχαμε εκδώσει ένα κόμικ που λεγόταν «Η ζωή του, Χριστού». Ήταν ένα σατυρικό κόμικ που παρουσίαζε διάφορα γεγονότα από τη ζωή του Χριστού με ένα κομικό χαρακτήρα. Και Τότε νομίζω δεχτήκαμε μήνυση ο εκδότης, ο συγγραφέας και ο μεταφραστής από την Ιερά Σύνοδο γιατί θεωρήθηκε ότι προσβάλλει το θρήσκευμα κτλ. Έγινε δικαστήριο, βεβαίως αθωθήκαμε. Ε, δεν ήμουν εγώ μεταφραστής, ε, αλλά ήμουν τότε στις εκδόσεις οξύ που ε, είχαμε εκδώσει το βιβλίο. Ε, οπότε αυτή ήταν μία, μία προσπάθεια, αν θέλετε, λογοκρισίας, κατόπιν όμως της μετάφρασης και όχι πάνω στη διαδικασία της μετάθεσης. Ε, έχετε δειχτεί έντονη κριτική για κάποια μετάφρασή σας και αν ναι, κατά πόσο επηρεάζει την ε, μεταφραστική δραστηριότητά σας. Δεν, δεν, ξέρω, δεν θυμάμαι να έχω δεχτεί. Ε, δεν θυμάμαι αν έχω δεχτεί και το έχω αποθήσει στο υποσυνείδητο. <laughs> Εντάξει. Ε, αν δεχόμουν, δεν θα με επηρεάζεσαι τίποτα. Όπως δεν με επηρεάζει σε τίποτα ε, όταν δέχομαι πολύ καλά σχόλια. Θεωρώ ότι η κριτική της μετάφρασης είναι ένα τεράστιο θέμα. Γίνονται συνέδρια για αυτό το πράγμα και δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα πώς ακριβώς πρέπει να το κάνουμε. Ε, πολύ συχνά συναντώ ανθρώπους που έχουν διαβάσει βιβλία από μου και μου λένε εκπληκτική μετάφραση, καταπληκτική μετάφραση κτλ. Και από μέσα μου λέω ότι πού το ξέρεις ακριβώς. Η, η κριτική της μετάφρασης δεν μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο πέρα από αντιπαραβολή του πρωτοτύπου με το μετάφρασμα και από ανθρώπους οι οποίοι καταλαβαίνουν ποιες τεχνικές έχουν χρησιμοποιηθεί και ποια προσέγγιση έχει χρησιμοποιηθεί κατά τη μετάφραση. Οπότε το δέχομαι κυρίως ως ένα σχόλιο που σημαίνει κατά βάση μου άρεσαν τα ελληνικά, μου άρεσε η γλώσσα. Ε, είναι απαραίτητη προπόθεση για μια καλή μετάφραση αυτό, αλλά δεν είναι μετάφραση αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι ένα άλλο σχόλιο είστε αισιόδοξο για το μέλλον τη μετάφραση στην Ελλάδα. θα έλεγα ναι. νομίζω ότι αυτά που βλέπουμε γύρω μας δείχνουν ότι οι μεταφραστές γινόμαστε όσο, ε, όλο και περισσότερο ε, πιο απαραίτητοι. Η επικοινωνία είναι το παν. Ε, σε αυτή την παγκοσμιοποιημένη κοινωνία που ζούμε, στο παγκόσμιο χωριό κτλ. Ξέρετε, όλα αυτά μπορούν να είναι λίγο κλεισέ, λίγο στερεότυπα, αλλά δεν πάβουν να είναι και αλήθεια όλοι πια ενδιαφέρονται να πουλήσουν αυτό που βγάζουν παντού τη στιγμή που το βγάζουν. Και απαραίτητη συνθήκη για να γίνει αυτό ε, είναι η ε, πολυγλωσσική επικοινωνία. Και αυτό το διασφαλίζουμε εμείς. Λοιπόν, οπότε, ναι, είμαι αισιόδοξο και ειδικά για την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και με τις δράσεις των ε, συλλόγων αλλά και άλλων φορέων και των φορέων που εκπαιδεύουν μεταφραστές, παρατηρούμε μια μεγάλη κινητικότητα στον χώρο της μετάφρασης πράγματα βελτιώνονται ή αν δεν βελτιώνονται ακόμα γίνονται κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε ναι, θεωρώ ότι, έχω, ότι δικαιούμαι να είμαι αισιόδοξο. Έχετε και, και να κλείσουμε μία συμβουλή ίσως για κάποιον φοιτητή φοιτήτρια που έχει ως όνειρο ή σκοπεύει να ακολουθήσει τη μετάφραση πιο επαγγελματικά. Έχουμε μία ώρα στη διάθεσή μας. <laughs> Έχω πολλές συμβουλές, δεν ξέρω, αλλά για να μην το τραβήξουμε πολύ και κουράσουμε, εμ, σκέφτομαι καταρχάς ότι πολλές φορές ένας σπουδαστής ε, θέτει το θέμα του ταλέντου. Έχω ταλέντο στη μετάφραση κτλ. Ναι, εντάξει, προφανώ είναι καλό να έχει κανεί ταλέντο, ό,τι και να είναι το ταλέντο, αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται πολύ σκληρή δουλειά. Χρειάζεται να αγαπά το κείμενο. Χρειάζεται να διαβάζει και να γράφει πάρα πολύ, γιατί απομακρυνόμαστε σιγά σιγά λίγο και από τη γραφή και από την ανάγνωση. τα υπόλοιπα θα έρθουν μόνο του, νομίζω. Αν αγαπά, πάλι στερεότυπο, αλλά αν αγαπά το, κείμενο και αγαπά τη μετάφραση και τι γλώσσε, σιγά σιγά τα υπόλοιπα θα βρουν τον δρόμο του. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μα σήμερα και για το χρόνο σα. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.